your your مال تو مال شما your open your eyes open your eyes open یعنی باز کردن و در اینجا در ابتدای جمله اومده ساختار امری your مال تو مال شما آی یعنی چشم و آیز یعنی چشمان Open your eyes یعنی چشمانت را باز کن Open your eyes Open your eyes Where is your room? Where is your room? Where یعنی کجا یا جایی که is است your مال تو مربوط به تو room اتاق where is یعنی کجاست where is your room یعنی اتاق شما کجاست where is your room where is your room